Double kill! Triple kill! Quadra kill! Dominating! Interactive here! Double! killing spree! Yeah, boy. ऐसे तो so, रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो No! God, please, no! No! No! देखा आपने लापरवाही का नतीजा है मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं? ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं सुके सुके सुके शाबाश बेटा Killing spree! Ha ha ha ha! कहना क्या चाहते हो कौन है ये लोग कहां से आते हैं खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया